Pan Špirko bude tak hodný, že si sedne na židičku, protože teď tady máme dva hosty, což jsou kouzelníci světový extra třídy, budou tady mít vystoupení v kongresovém paláci a dneska tady uvidíte takovou malou ukázku. Bude tady jako náš host pan Darcy Oak a Yu Hojin. Překládat nám bude pan Libor Nenutil. Dobrý večer, vypadáte tak jako kouzelník. No. Hey, we, ha we have a, uh, a present for you. Máme present pro vás dárek. Thank you. Present, it's very nice it, for me. Give it to you by magic, if that's okay. Uh Předáme vám dárek kouzel. No, uh, tak to je krásný. Come over here. Aha. Look, my, uh, tur can you turn, turn this way? Turn. Natočte se na mě, Perfect. prosím. Now, hands are empty, right? Yeah, empty, Vidíte, že mám nothing, prázdné ruce. Nothing in my sleeves. Uh -huh. Nic v rukáve. Watch. Dávejte pozor. Thank you, This is two tickets to Aha, Sela Maží. Dvě vstupenky na naše představení Sela Maží. to je vystoupení, které tady pánové budou mít, nebo tak se jmenuje ta show. Eh, kterou dělají. Tak thank you very much. Try something with you? Můžeme spolu něco zkusit? No, uvidíme. Vy no, prostě- you, you, you can, we can, we can. Vypadáte tišeně. Jo, je to dobrý. Join me, uh, join me over here. za mnou. si ten mobil vezmu sebou. Have a seat, have a seat. Posaďte se. Perfect. Now, I have something very special to show you. Teď vám ukážu něco výjimečného. Jo, no uvidíme, uvidíme. I have a bottle. Bottle, jsem viděl už takovou. The, <laughs> the bottle is made of glass. Ta lahev je skleněná. A prázdná. empty, empty. <laughs> Solid. The cork will remain in the mouth of the bottle. Lahev je pevná a korek zůstane vevnitř v hrdle. Dobře. Have a look at the bottle, make sure it is in fact normal, solid glass bottle. Prohlédněte yes, si tu lahev a potvrďte, že je pevná a skleněná. Jo, das stimmt. Yeah. Looks good. Perfect. The bottle goes into the box. Lahev zavřeme do krabice. Mm -hmm. The box is locked. Zamkneme krabici. And this box is placed inside the larger box. A dáme ji do větší krabice. Now, if you could do me a favor and hold Teď to this box a podržte tu krabici takto na kolenou. Perfect. Výborně. Comfortable? Jo, comfortable. Sedí se vám dobře? Excellent. Dáme si cigáro. Jo, takhle se. yes, perfect, of course. Jasně, pojďme. Now, we have a packet of playing cards. Mám tady balíček hracích karet. We will remove the jokers. They'll sit right there. Aha. Dáme žolíky a položíme je sem. You can see all of the cards are different, yeah? Vidíte, že každá karta je jiná. All different. Leave those, leave those, yeah? They'll Ty nechejte right bokem, <laughs> nesahejte na ně. Perfect. Now, I want you to pick any one card. Vyberte si jednu kartu, kteroukoliv. Tak, tuhle. Mm-hmm. Máme ji ukázat? Can I show? Show it, show it, yep. Ukažte ji, ano. No, pětka červená, jo. Ohlídejte sure se. You, you, okay, five of hearts, perfect, good. No. good. Pětka srdcová, výborně. si dám. Five of hearts, good choice. Watch very closely. Dobrá volba a teď dávejte dobrý pozor. Because we will take your five of hearts no. and sandwich it Vezmeme tu vaši srdcovou pětku between a dáme ji mezi dvě karty. the two jokers. Mezi no. dva žolíky. Ano. Now you could have selected any card in the pack. Mohl jste si vybrat kteroukoliv kartu z balíčku. Ano. You chose the five of hearts. Vybral no. jste si pětku srdcovou. to furt opakuju, co jsem I did, yes. yes. Yes, Okay, watch it, watch it very closely. Dávejte dobrý pozor. Já se dívám na něco, nedělám, no. This will happen very quickly. Bude to rychlá věc. Dávejte pozor. No, já dávám. Kde je ta karta? Where's the card? Gone. To bylo velmi rychle. There's nothing inside my hands. Nemám nic v rukách. kontroluji, jestli mám mobil v kapse. Možná i peněženku. No, dobrý. No. Celou dobu no. jste ale držel tu krabici. Inside this box. Jo. Uvnitř je ta menší krabice. Is the other box. Jo. Inside this box, uvnitř té menší krabice, pamatujete si na tu lahev? Is the bottle. Lahev je uvnitř. Inside the bottle. A uvnitř té lahve is one card. je jedna karta. The five of hearts right there. Srdcová pětka. C'est la magie C'est la magie Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na skánou, tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.